Nein, ist schon gut, ich mache das schon. Komm, ich helfe dir doch geschwind. Das zweite sind wir schneller. So. Danke vielmals für deine Hilfe. Schön sind wir auf gleicher Augenhöhe. <laughs>